Всем привет, подписчики и гости канала. Сегодня я решил поехать на выставку охота, рыболовство, активный отдых. Там немножечко поснимать, посмотреть вообще, что к чему, что продается, что за товары. Хотел поехать вчера, но, к сожалению, работал. Как раз вчера было открытие, вчера было 11 апреля, а вчера было открытие выставки. Но ну, знаете что, читал отзывы, пишут, что выставка не очень, людям не понравилось что-то. Ну не знаю, у каждого есть свое мнение, хочу сам поехать и оставить свое. Интересно будет поучаствовать в каких-то конкурсах, посмотреть. Вот. Э, Хочу сказать спасибо всем тем, кто за меня табал, то есть нажимал, голосовал а, в конкурсе «Рыба моей мечты», который, кстати, тоже проводился от этой же выставки, ее администраторами. А, голосования еще идут. А, узнавала администратора, сказала, что голосования заканчиваются... Так, 12, по-моему, сегодня они должны закончиться, все, 12 апреля. И 13 апреля объявление будет происходить на сцене, именно в Вертовой Экспо. Вот, хочу туда подъехать, хоть и рабочий день, не знаю, опору отпроситься, может, отпустит. <laughs> Значимое событие, посмотрим вообще победителей, какие подарки, какие призы в этот раз приготовила выставка. Все это довольно интересно поэтому как-то так. Хотел сегодня приехать часам, ну, также же к 10, но он, сами понимаете, выходной день, кайф поспать <laughs> подольше. Вот, поэтому еду сейчас 12 часов. Народа там, наверное, много. Там ждет меня мой подписчик, подписчик моего канала, которому спрашивал меня, буду ли я, приеду ли я снимать. Сказал, да, буду. Жди. Но я не планирую надолго. У меня в планах еще отвезти на ТО свой моторчик. Судзуки пятерочку. На первое его ТО. Накатал я 10 часов обкатки этого мотора. Повезу на первое ТО, узнаю цену, сколько они запросят. Ну, что-то я узнал, там где-то в районе 3,5 тысяч рублей стоит ТОшка принципе, в принципе, я думал, может быть, нафиг это ТО, просто поменять масло в двигателе делать. Там никаких трудностей не составляет. Полно видео на ютубе, как это делается. То есть проблемы, я их смотрел, проблем никаких нет. Но все-таки три года гарантии дает производитель фирмы Suzuki на свои моторы. Я решил, что он с гарантией пока не слетает, так как моторчик новенький обычно как раз дефекты выходят, ну, как правило, вот, в момент до первого ТО, там, в таком промежутке. Я же когда машину покупал, вот данный автомобиль Kia Rio я брал новенький салона в тринадцатом году. И также поехал, сделался нулевое ТО. И, по-моему, первое, все, из гарантии соскочил. Ну, а чему-то маматься, даже не Жигули. <laughs> конце концов. Да, я понимаю, не Мерседес там, но все-таки качество будет получше, чем у нашего автопрома. Вот. Ну и тут такая же история. Моторчик-то японский. Думаю, проблем с ними, а греха быть не должно. Да, бывают косяки на сборке, это как бы не избежать. Но если он проходит ровно обкатку, не там, грубо говоря, еще 10 часов накатать сверху, и все будет в порядке, я думаю, проблем с ним быть не должно. А если и будут какие-то проблемы, то это по вине пользователя, то есть по моей вине, допустим, произошли. Но это опять-таки не гарантийный случай. Все мы это прекрасно знаем. Просто в будущем переплачивать за следующее, за второе ТО, там, третье, ну, как-то мне ни времени, ни желания, ни... Нет на это, в общем. сказал. Увидимся на выставке. Уже скоро буду. Сегодня у нас... Что сегодня у нас? Сегодня у нас пятница. Сегодня небольшие пробки на Нансена. Вот сейчас на Змеевской балке, наверное, потерял минут 20, пока выехал на Нансена. Ну ничего, я думаю, самое интересное я сегодня не пропущу. Все, смотрим дальше. какой мотор стоит? Ташка. Ташка. Это минимум, да, Даню, или это... Почему? 9,9 тоже 9, 9. Все делали под 9,9. Mm. На испытаниях не было под рукой. Mm. А что заводка вообще? Что это, как, как вообще? Можешь ты рассказать про нее? Ага. Рип, примаран. Надувные борта, баллоны. От центральной стены пластик. Лагуна формирования, легкая сэндвич панели, угу. жестко, все такое. Да, прикольно вообще. То есть у него хорошие весовые характеристики, э, в России аналогов нет. Какой максимальный мотор для нее подходит? Максимально мы не рассматриваем. Мы, ну не тестировали, мы, да, еще? Мы не тестировали на максимум. Это вот только в ноябре откатали. Mm. То есть новинка, да? новинка, да. Угу. Но ну, это чисто такой, вижу, да, образец выставочный, то есть еще как... Ну, не, ну, не серийное производство не пустили, или уже есть? Нет, это уже серийное. А, это уже серийное это производство. Серийное. Там еще модели испытываются, а это уже серийное. Ну, вот цвет ну, можно варьировать. Ну, цвет, да, я понял, любой. Это для выставки сделали Ну, марки. Для прогулок хорошо, для рыбаков марки. Угу. Зато у него метр девяносто, ширина баллона 52. Вес 60 килограмм, это получается все... Да. Угу. То есть у нас уникальные характеристики. У нас единственная в России вакуумная формулка. Угу. Больше никто вакуума не делает. Угу. Я был на выставке в Москве, но композитные материалы. Они все сильно удивляются. Я узнаю, что у нас вакуум. Там веса другие, да, уже Да уже гораздо. там он почти в два раза. Mm. Дело в том, что полиэфиром, когда формуют, они просто напыляют с пистолетов. И там толщину набирают 4-5 до 8 миллиметров. Соответственно, вес, ну и стоимость. А у нас оптимальные характеристики, ну, близкие к идеальным, скажем. Mm -hmm. 40% смолы, при глотании. То есть э, только вакуумом это достигается. Соответственно, они легкие. Это у вас какая фирма называется? Фирма ДНТ. ДНТ, да? Краснодар. Краснодар. Спасибо. Как вас зовут? Виталий. Виталий. А это что за, за ватрушка такая? А да, мы, чисто... мы же делаем водный аттракцион. А. Большой ассортимент. Угу. Люб, любые горки надувные, бананы, все что хотите. Угу. У нас на сайте там выложено, у нас лодок только полсотни моделей. А с вариациями все 200. Ну, мы сами производители, мы сами конструируем, краим, ну, любые под любой Ну да, заказ. хорошо, когда свой завод. Любые модификации. А у меня вот типа вот это вот, а... 320 по-моему, да, это стоит? ПВХ-шка. 300... Ну, на это, вид. Это рибы. А. Это все у нас рибы. А, это все с номером. А, ну да, со стороны так посмотрел. Действительно, да. Тоже он ну перевозить такие лодки их же только на прицепе можно, правильно? Почему? На багажнике она же сдувается. Угу. Ну, габаритом пластика. Ну, да. Позавчера мы в Новороссийск подружали. прям не сдувая, кинули мы на багажник mm. и поехали. А вот это вот рип, это маранчик для трамповиков, он вообще... 32, а сколько там, 19 килограмм? прошлогодная формовка и сэндвич панели Она жесткая и легкая. Угу. Это, это мы еще 1100 это, полоны сделали. Угу. А если 850 сделать, она будет еще легче. мы добились почти рекордных характеристик. Магазины есть в Ростове или у вас под заказ с Краснодара ну, возят? Под заказ транспортными компаниями, вплоть до Магадана. Понятно. Ну, спасибо. Спасибо. Посмотрим. А у вас... of a cliff Realize there must be more to life than this Reaching for the stars traveling so far like a dragonfly. Just grab my hand from him, sin. Вот встретил своего подписчика сегодня на выставке Кирилла. Скажи привет. Привет. <laughs> Вот, уже давно здесь Э, находился долго достаточно, я приехал позже, а снимали все вместе выставку Калашникова, посвященную. Ну, все очень круто, интересно. Даже модель танка Т-34-85 минимальная стоит, вообще это произведение искусства, я считаю. Как тебе вообще выставка, что скажешь Мне очень понравилось, и первый день мне очень надарили прям много подарков, прикормок, ароматизаторов. Это вчера, да, было первый да, день? вчера. Сегодня мне подарили, но уже поменьше. На что дарили, какие подарки, что дарили вообще? Прикормку там от фирмы Fishbait, э, Дунаев, прикормку мне подарили. Угу. Ну а ты как, подходил просто к стендам там или что? Или там разыгрывали, ну, там зазывали? подходила, они говорили, типа, вот возьми на тест, скажешь, вот. А вот зараза, сегодня ничего мне не дали. <laughs> Везде ходил, снимал, рассказывали там. Дядька мне проводку с Краснодара рассказывал, очень прикольно у нее было, но ничего плохого не было. Да, тебе повезло больше, чем мне. Надо было мне прийти. <laughs> Но, увы, я работал. Это да. Ладно, пока, продолжаем. Короче, мне сейчас предлагают постреляться в лазертаке. Ни разу этого не делал. <laughs> Еще давай попробуем, сходим, посмотрим. Военный лазертак. Здравствуйте. А как у вас можно опробовать, постреляться? Что-то такое? Ага. Заходите. Пойдем. А тут каждый хакер убивает или есть friendly fire? Ну какая штуковина. Миниган, да? Давай, на, подержи. А можно? Смотри, как терминатор. Да, как Видишь? Арнольд Шварценеггер. Крушить это делает. Смотрим. Ну что, посетил я выставку. Выставка очень понравилась. Говорят, хоть и говорят, что она там нудная, неинтересная, не достаточно интересная. Много чего нового увидел. Встретился с своим подписчиком, с Кириллом. Побывал на, на конференции с рыбоохраной. Задавали очень интересные вопросы люди. Вот. Основные темы, которые мне были интересны, я услышал на них ответы. Это пребывание с мотором на воде, насчет э, нерестового запрета. Э, добавлю это все в это видео. Вот. Ну, в общем, классно провел время. Всем рекомендую, приходите на выставку. Все здорово. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Палец вверх. Удачи. Увидимся на водоемах. Пока.